Какой нимфу? Нам не той зимы пятихатку торчит. Придется пульнуть позже. А ты что, на снегоходе ездить умеешь? Ребят, нет. Она тебе пятихатку продала? Ой, блядь, не напоминай, блядь, вот сердце свербит, блядь. Знаешь, как, блядь, напомнил, блядь, а?